nako rwalo sawa zino program ya fe etala yebe mazo kugoba ku rutimbe lwa HGTV eranga tuchaza mukadde wa fe tamale mirundi ngabuli jo nsoko kwebaza banna bukuya banna kasanda mwenda banna bukuya abantu welekera ko betwali nga abagenze okutunominatinga kulunaku olwokuna banange mwebali nyuna mu abasibira dali waka abatufumbira ekijulawe waka mwenna ababoda boda abataxi banange mwebali nyo mwebalire ddala ati nimbe bazana okutamenya mateeka aga covid 19 nekyatukuba enkyukwe ate bannaffe bakama baffe abaava mu kibiina ekiri mu buyinza ate bo bwe bamenya amateeka ne batandika okuyisa ebivulu konvoyi ekintu ndowooza kitasanyusa bulungi abantu baffe okusinziranga ku ebyo byagenda mu maaso nyongera okusaasira mukadde wange sekammanje abonyumba y'omugenzi sekammanje abadde ssentebe wa elosi wanu wali eseeta atuvudde ku maaso olunaku olwali tujja kumuziika enkya ku sande essaawa zigenda kubeera kumi zennyini ez'olweggulo kitalo nnyo kitalo ddala ate era tugenda okubeera n'omupiira gwaffe ebuyambi zigenda kubeera ssaawa kumi ez'enkya ku sande kale nno mwenna mubeereyo bannabukuya mwenna mbatumidde mwebalire ddala byonna mwebalirera sirina kinyinza kwogera naye mwenyongere amaanyi ne mundaga obwagazi obutalojjeka mukama abongere muwiiki eno ebitambudde mubadde mu nominations naye ate waliwo amawulire agatali malungi ku saidi z'ekibiina kino ekya eh, muganda waffe robert kyagulanyi sentamu ne bamenya offices ah, ne bajjamu obukadde bwa siringi za uganda 23 ate n'empapula ze bambi kweyali awandiisa emikono nazo ne zibbibwa ate era waliwo ne kadroni akajjenkera ku lwokuna nekabeera ku nyumba ya kyagulanyi waggulu ebyona mukulutamala emirundi agenda kubitunyonyola kubanga ffe tetulina bingi nnyo betusobola kwogera naye mukulutamala emirundi agenda kubitunyonyola sibo mukulutamula emirundi mm-hmm. lwaki ofiisi za robert kyakulanyi sente mubwazimenya eh. ate ngaekyo kyasooka ku fdc nga presida kyavuganya kati kigenze ku nopu lwaki ah, ah. museveni lwaki aty hmm. abantu museveni buli omulabanga nga ajeeyo empapula tosingawo omukazi wo hmm. muzeveni wawangula nga bamutwalanga no nze kyembagamba nti mwemuyina ekizibu entalo buliwaine obuzibu bwewajira kufuna kibiina muzeyi yali temwagala afuna kibiina andi buliwaine bweyajja wentajjangako nti azze kuvuganya yajja kukolaki bobi waini bamuleta kubira museveni sente kumubiramu ekyo kyoge nti bakyeza enyimba tebaziteekako eyo mwyina reception mm. bwembasezamwe mm. kakati nga abantu balinda okubakolera ku nsonga zaabwe mm. reception kubeerako nyimba ezo ezipromotinga uganda bano ekintu kyebatalyamu sente tebakikolako kati bo bebaliramu sente mama awadisi zezalagadde hmm. zirimu ebiliyoni ezi ezo bazibba kibula mukagombya nolabakanakola kibuuka obwagala okutunda national theatre ye gurupu yaabwe mwebabira sente omu eh. eh. eh. mhm. era mbadde enjogera ne mutabi wa mini gwe bakalonda hmm. yamugamba nti pulezidenti aba mwangu nyo okukolera naye kizibu butalabwa pulezidenti eh, hmm. nti bwotaba mugumu befuula pulezidenti ane bajja bamuzimbako akayumba nti gwe nebwona okuba essimu era principal private secretary baba bamuwadde ebiragiro tumulaba yayina ojukwata ayinza nokubagamba nti munonye emirundi nibagamba nti munonyeza nawula nga tebalina kuba ku ssimu wano wewali ekizibu wano ekyetolodde pureezidenti museveniyemu otherwise uganda erina small problems si nga mawanga malere lonna hmm. no ndi kakati ekyo bobiwaini bwe yajja yajja mubbira mu sente era nakuga nti nze nalaba omu ku banene mu gavumenti yenaleero ngaakwata emitwalo gya etaano etaano amazike hmm. aga voti bobiwaini ngaziwani bantu bonga balowooza ti bobweni azze so nga sebatta yagamba nti naye yaleeta kapi waka nga tamanyi nti ejja kulya emmese naye n'amata omwana mm. <laughs> byo bijja binywa eh. mm. agati era omulaba nti bobiwaini bwe yajja strategy ku bobiwaini tebadde yakumusanyaawo bobiwaini bamugulako bakusaasira bobiwaini bamutwala naye baga nti mwe temukiraba nti abasajja bano tebagala kutwala nkoko bagikunyulako byoyesigalewo ekoko nere ekutawanyi kakati kikyabamenyesiza te offi kakati hmm. ekigenda okuleta bulwanews hmm. eki sologani ye hmm. oyo balamu yagitwala nagira egisalinga ngaekibiina kyabakadde tudinayi bulwainiki okukikozesa kakati bobiwaini eyajirira okumulyalira mu ssente agenda afuna mulutalomusebere lwalina n'abantu be mu lubiri kwegamba bobi wine bamuletanga mundu hey. Eh. erwanyisa museveni akyuka kati basobole okumufuniramuno nabo mm. bagamba what do we do tukolewo political party eyaffe eyaffe naffe tumukamuntalinge bwaba atwereegamu ensonga zidde politicaly kwekuleeta bobi wine anti bobi wine akyuka oli abadde activist akuba enkugana egendi nebagaa nti abakuba tiagasi nababaka bapalament bagabanako percentage babuuza bukebe bumeka obukubiddwa nti bwebuti bwebuti akubye <laughs> nomubaka alesa akajaga nobakubidde tiagasi bonna bagabanako katonda wange nekibagamba nebawakana nti luli sentize nawuli abaserikale nga bagamba hmm. nti the president has directed to investigate ekintu kya mirundi egi wereki mumulinde abaserikale ba polisi banakubatiyagasi hmm. balinda bantu kuwera bobi waini anagenda mukoti embaalo batagenda emuba mumanyi nemutayiriza amakubo gonna hmm, eh, lwaki mumulinda nawera mumbaale mukubetiyagasi kubanga pasenti gyeyabwe eri bali bayo eh, gifuna nagamba nti mutundire semuju semuju yajja naga nti ejja kukubalale nebatekawo entebe nga poliisi era babwete natekawo ekizindalo kye nga poliisi nga poliisi yerinda ekintu kimuabantu bawere ekubeyo obuwera basobole pasenti gyokuba ngaeri waggulu hmm. akubye tiyagasa amufuumudde omubaka wa palamenti oba omuntu yenna abayambye okubatiragati pasentagenzitonzisensek hmm. bwalemererwa hmm. hmm, mwetemubimanyi waliwo omusajja mumpi ali kunamira embawo ngaoserengetaonodokita ah, ah. mumpi yafa akola ku takisi eri wabutonda nyera eh, bamuyita gundika bamuyita mukwano gwange nnyo nyonya afuwa firimbi mm. kaagati mu kusooka bwe nali mutunuulira nengena ngamba abawutonda nti one omusajja oli mukozi nnyo mumukuze mm. n'alemerawo awo tayagala kuvaawo mhm. nengena omutegeera sayansi omusajja oyo omusajja alina amagezi mumutwe mhm. kati emotoka ku makya ziba mm. ziyingira mu paaka teri bantu ye ye yenyini akolagana n'abatakisa abazivuga n'agiyiwa abasabaze bagenda bekokola kasajja ako ne bananga akasajja ako emotoka kagiye yedereva tayagala kukawa wansi era watali bantuwatali bantu katiayagala eh, atemere wanoani ayiwa emotoka dereva noyo omwami omumpi bali <laughs> omu si hmm. bwoba ekintu ekyetegereza tusobola kitegeera mhm. ti people cannot believe nabagamba timu uganda mafia ekola ebintu ebiri unbelievableembaga mm, nti omusajja bamugoba muwaks najje wange kumacyanga adduka mm. naŋama nti bangobye muwaks kose kiki mhm. musajja mukiga mhm. kiki ekikugobeza naŋama nti balese baasi ezitasiba mukampala zigenda apukantu zitta abantu bagende nti museveni n'obufuzi bwebaasi zitta abantu mm. kati nembaga nti nebwoba obegwotya kani museveni believe ti mu bantu be bonna batunulira bati abasajja abakulu bavuganya nabo can they bring, bring buses without breaks zitta abantu oyinza okirowoozaoyinza okirowooza naye ate nze yakulya mukyalo nkimanyi buses zakoma luddawanti omusajja azirwanyisa nemulasisingi board nebamukoba ku mulimu omusajja najja naŋamba neŋamba byandaala nti omusajja muzze ku mulimu bamugobedde bwereere ngaabo bonna bamuli bubi aba baasi tialemeseza basi okola mhm. eh, empapula zamawulire ati the man came to me kakati nze ngaomusajja e, e, e, yakulya mukyalo era bwemba mpandika obutabu wange mpaka nti nze amagezi gakitange nay i was shaped by the village mhm. nti omukazi yalaba mujja omusajja ngakusiza omukazi owokubiri nasanyuka nazina amazina mukidaala eh, olwokuba bawasiza omukazi eh, omulala eh, kibunanga amakulu gange gabadde tegakyeweta ndi mukazi mukulu kafuna omuto gwanatulugunya hmm. nze ntuse wenkoma nga bamubuuza kyekikusanyudde nyo nti bana hmm. ono si musajja amanyi gamuyitirira nanga amakulu agange gaweewereko bakyalimba hmm. yayina eddagala li nga ye aliteeka mitwetwewe ku katto mhm. kakati eh. nga omusajja wajene uwe nga amasanyalaze gavaako ewe gyegaviirako ewomugole gakola eh, eh, kati nakerako macyangaake kale munange wansanga n'omusajja wange kale gwe munange mweyagale nze kanfe enkalamata n'omusajja n'abantu bonna nebaga nti omukazi yakwanirira mu maka lwaki gwe omukola bino nga bwe yayogera yonna mu simpo tamuzi akkiriza nti omugole yalina ekiro kubanga nga taloza ti omukazi nti waliwo omukazi asobola okulaba bbanga ze muli babiri mm. ekisanja kyewuwo mm. newekolakola odisetin tekisoboka naye <laughs> mm. kakati e, e, e, ffe obusajja buli obukola bukyali obutali bubbi mhm. bagenderekabaga nti ono omukazi omukulu yakola lodisetin era eddagala liri mitwetwe mhm. genda olijiriola mhm. obanga tegalyako so it was not easy for anybody to understand nti omukazi ono yenyini yeyekolamu omulimyeyekolako omulimu <laughs> bawayirize ekyo oli asobole okugenda kandi mafuya yawanogeri kakati bwoliwayire ebimutabukirira mm. bali abali mu gavumenti bayagala bayambe bobiwayire akole ekibiina kyobufuzi aleme kubeera eh, independenti ebeera slogan olwo bobi wayini ekimuleeta okukola ekibiina kyobufuzi hmm. ba independents mu palament tebalina kyebafuna hmm. temusobola kuvaamu chief whip temusobola kuvaamu leader of opposition hmm. era kakati mwekigenda okubayamba kiriki nti you are going to be many amend the law nabo abapalament ba independents bagala okwekolamu gundi waabwe omulimu omulimu nabo bafune gundi waabwe because they are going to be the righteous party yeah era bakiri NRM ebibiina abantu babikozeeki babikooye babikooye lwaki nti naddala NRM nagiwandiikako hmm. ne mbaga nti ekikulu tebajja abantu batidde okwetikka ebizibu nrm bye bagikoze ebikolobero byaba nrm batidde abantbakoze kituufu nti omusajja kyamaani we nrm kyamaani wa 5 yatulugunya abantu museveni oluja nasoma ekiwandiiko abambadde tisaati zino bebatumugunya abantu bebabba abantu mubutale kakati kande sibaga seti kamugugu gutali gwange kangenenzekangenenzeko omusajja omutali angokoyeagiria kakati bobiwaini bamuleeta akole political party hmm. political party emuyamba nti bwaba yadiridde museveni muwanumaani wanuvoti hmm. yafuuka ekibiina kyo namba t ku museveni nebwoba olinayo abantu basatu mu palamenti omu kubo nkolonda opposition leader eh, oba wamaanyi eh, mm. kakati buli mubaka wa palamenti era ekyo mujja kukikyusa mm. buli mubaka wa palamenti ayina ekibiina sente zakifunira gavumenti yezibawa nti mawa abaddeyo nababaka 1 na4 mm. ngaafuna biliyoni mu buli mwaka eh, kakati singa bobwaine afuna ababaka ataano oba nsanvu tekimwetagisa genda mu palamenti yaata ku kitebe kyabwe natula this is money from government abafuna sente ate nebwokyuka kati nga bana abakyuka nebava mu dp hmm. era sente zigenda wammawu until the next election wajira kuwajjangani ekisanja kino kirina okuggwako nga sente zigenda wammawu okutuuka omwaka ekisanja ekiddako gwejiddeko gwosigalako mm. kakati bobi wine yayina okukola ekibiina kyobufuzi bobi wine ekibiina kyobufuzi yali tasobola kulijasalinga ekibiina kyabufuzitunulidde bwebat eri gundi people power omwana agirijtekisobola kulijesalinga mm. kakati awo wayingirira mu kitimba banne bonna bamugamba jangu wegatte ku dp agana oba mumawe nebaga nti namboozi bamukozesaku bimu genda basomerawo mm. kakati nalemerawo basegonda nebagenda mukoti mawe nalemerawo bagala mumawe agendere mawe nalemerawo tayinzagira kuba bamawe bakitegeera nti dps ewagira abantu abantu tebadda tebakomawo ah, ah, ah. mm. dp abantu tebadda gwedira mukazi wo nga yanobye omuleke yennaku aba agenzi anti gwabadde abeerawo kakati golyajamugamba tugende olabeko ku mayinja wiiki eyo mhm. ngamuga nti eh, ate walukaga akooka tugende tugende kakati abadde tamanyi bintu ebyoazibuka amaasoamusimba olubuto mhm, mubwanguwayo ugenda omukime nga bintu byewala eh. kakati gundi bobiwaine enteesaganya zonna zirema katonda amuyamba abalwanyisa museveni mu gavumenti mhm. bamuyamba mm. agula akabiina bamufunira akabiina akali wansi eyo mm. nti obubiina obwo bwonna enalimu yeyabuteekawo obungi obuyitirivuobungi yabulijeera lugunda yepatroni wabwo vao babukozesa nti nikesi nga abagaba sente batugae tetukiriza mu mariti paty tubujjayo mukimbuli muntu balugunda gundi abukulira amanya musiga tava bweru agenda kunona sente balina sente babuwa naye ekibi kyabulo babuwa ntono kubanga gobugamba naffe mutuwe sente tusimbewo abantu ate mutuvuganye lolo yabwobulinga naye bwaye naleetamusajja <laughs> nga mugezi nnyo <laughs> mhm. bano bewaggula kakati ekyakola eh, obubi there was no way bobi wine kukyusa kibiina ekyo hmm. lwakojo nakkiriza ngaategede nti bobiwaiategede bobiwaine bakyusiza obukulembeze muyita delegate conference nemukyusa obukulembeze hmm. nemuteeka amanya luddawa ekyo kyekyagobya lwakojo nabaga nti there was nowe lwakojo kuturegister the party eya eh, bobiwaine nga bonna bamutayiriza without directive from a powerful person pulezidenti oba akkiriza mu bibiina ebingi eh. lwaki lwakojo yamugoba ah, eh. yamugoberaki ekitegeeza tetulina akakiiko ketengeredde ah, bobiwaini yali atunuuliddwa wati singa bobiwaini yatendekerawo ekibiina ki hmm. era tebandimusobozesezza ate otya nga byonna obirina what it takes kati yabwa mwani yategeera ntoba na structure toletekamu structure gokiriza bakusasira batwale babatwale bakole ekimu ojja kusigalawo nti obusamize tebulina akalidinaali mhm. obusamize tebulina obugalo n'obulokole bwe buli walabe saabalokole mhm. gundi bwali eminesa erwadda naye abalokole bonna mwebali ekintu kyonna kasi kibeera omofasi naye museveni lwaki alwana nnyo ekibiina kino ah, ah. kitano kirinya lwakikyabobiwaini ye kimulumira wange nrm yoweriwanyisa ah, eri mu gavumenti bebazze muona omwana ali naye omwana natategeera nti gwe bobi waini osimbawo otya mu ggwanga munaababaka ani yabakuwadde bawagizi nti sitegeera naye ekyo kiraga kyeri museveni kimulaga ki nti abasajja be banaatera okumubembulaanti yekubuulira nti babe mu museveni alwana n'abalala this what i was saying this morning nti bajje abaana ecanada bajje babakolera akalo naye mbabuuza abaana bwe mujje e canada bwokola strategy yakalulu olwanyisa bobi waini mm-hmm. era kyebasoose okubagamba babagambye nti abaana bano bagenda kutuyamba okutangira ebyuma bya mirundi ebitukwata ekitegeeza museveni yabaleese babanyaze dda mafi yabakutteulira baali bapulaningira museveni bamukube era taba muwada muwada senga tebakiwa muganda tebakiwa omunoozana faba museveni twabadde mukizibu wy baali bamaze okwajowenga nti amanya agali ku academic papers zo gokka gegakkiriza omuntu okulwana mm. kati kirabika lwakojaabo baali bamaze okitegeera ti academic papers za museveni kuliko ti bahabulwa mm. eryo erinya nalindimanyi yes mm. nti abagezi bazalibwa buzalibwabutawabulwa ah, ah, mukyekibalbutawabulwaye <laughs> ah, museveni akola byayagaddeobwenje tebuhabulwa amagezi tegagulwa tegaweebwa mulala ozalibwa nako mhm. nti temulanda mm. tebatemwa oyo mukazi omusogakakati ono omuganda yeyabawaddeyo anti omuganda akajanja ke akensenene mm. abaganda bakugamba nti ekikwasa ensenene lugambo tioligwa mu kitundu mwenakye mwenakye ngaayita waziwulira kakati ono omuganda yavaayo nasaba academic papers before singa puresidenti omusajja ono teyamusaba academic papers before nga ku national identity card yetekuliko tebahabulwa ngalinga yoweri museveni bulijjo mm. baali mulinze nomination nezigwayo tezongezebwayo mm. nebaga nti wa two people waliwo yoweri museveni ali ku national identity card mhm. ne tebuhabulwa mm. ali kuki mhm. museveni bulwa being disqualified museveni tate omuntu awo oyonku nyingi ngaakatyabirani nkunyingi aleta gondi buzibunkunyingi abamukozesa mu gavumenti bali malicias thethings i cannot do nze baŋŋamba nti twagala tukuwa e 10 billion mhm. naye tumanyi ebyuma ebyo president byeyakuwa tetwagala kubikujjako twagala omuwa ebifu information enfuenfu mhm. kogwe sibatta emusi <laughs> mhm. yes mwango banga mulowooza ndi useless mm. kakati mbajoba mwaza kukunyigiriza mulenzi gwe nkukutte nkutadde oli nono hmm? womutwe muli bubi adduka nti atembate ndimuobakutegiribwa eh, eh, eh. ekyoko ngenda kuli bafumuulamu temuliddeyo kunjooga nga atembate kakati ate eno drone gye basindise wa bobi wayine naye president alabanga kitumalamu kituweebula ekitiibwa lwaki eyiyo bobi wayine yakoze ensobi why does bobi wayine involve himself in a battle in the paris bobi wayine ataddewo ekibiina ngaabantsi kike nga dokita kiza besi eh, kyabesije nebesi naye bamutuuaga mm. lwaki mm. naye baali bavuddeemu ekyamugisha muntu nakyo wekiri naye lwaki atulugunya ah, eh. tumukunde natulugunya ne eh, bugoyi kati museveni yava munju tamwagala anti bo bajja namalishi abava eno bajja namalishi nti gwe look if it is the truth the why look at fish hmm. if an inside person wants to disqualify museveni after nomination yamwagazaki yemulamu yamwagaza kubeerawo aba tamwagaza eh, kubeerawoge kanyige bobi wayini yamwaniziza naye bobi wayini amunjigira bwereere nze ndowooza nze ndowooza bobi wayini nze mbagamba omusajja yeetengeredde nti mbabuulira ne mbagamba tekana akatabo kange nakawandiika dated 19 july 2012 hmm. sirabamu kipya kubye muliko kati ne mbagamba nabagamba nti bano abasajja nze nali mbamanyi abaali bagala okukolaki okusuula museveni nembagamba nti ekisooka wano nabagamba nti akalu bakabba akalu ka 21 obuvuyo bwonna nga bwobulaba mwenaalemu obuliwo kati hmm. bwaliwo lwaki nti era batekabw akakiiko kaba magoma omukazi bamwitanga magoma hmm. nekabbulu nekabutonda nga bagala ki ngaera bagala bawambe palamenti olugamba bazi yakivuga museveni bamupira ku sekuriteriyeki netugenda mu byelection batuwangula omuwala natuwangula ono omuwala gundi nabukenya mhm. e- e- yali akoledde museveni basedde pat okuli keeky envundu naki teyawangula eruweero eh, nebaleka obululu nga bagugalidde nebasanga bokisi bazimenye muwanga teyatuwangula nsambu tebamukuba nebagamba nadulitolinya ebutambala oli wamubaki museveni nga bakukubi kumulaga nti akozeeki aweddemu <laughs> naye nga yentano ki nga yentano problemu mm. kakati gundi bana abasajja bano nakakati era bakitandika mm. naye nkugamba nti tuba twakava mu kalulu aka 21 kakoza naleeta ekiteeso mm. tamulimitiziziddewo era nga bakuba museveni nabagamba tamulimitsi zaaliwo netuzijjawo kakati okuzikomyawe kitegeeza nti mumaze okutegeera ti omusajja gwe twawa unlimited tam takyasobola agenze awombabazi yali amuimbala singa nimbaga nti ekiteso kyakakoza kivuddewa musajja tanabanakulayira musajja tanabakulayira ngu katuletetamulimisi nogenda nobeera nebakukoobwa n'omukazi E, e, mugundi ku muzikiti ekibuli ku furaide ku satade muba mubala ebirabo byebabaleze naga nti muhaji etalakabaligaba batya <laughs> omanyisawo yonna agenda kakati abasajja bano ekintu kyabwe bazze bakigoba nembagamba nti naye e, museveni alina obukakafu nti ekibiina kino sikyabobiwaidiuli ebyebakola byebakola byebimu nabawandikira nenembagamba nti abasajja bano era ebyamawumu ebiri muno mukatabo kange mm. nga mbalaga nti situation yemu yenyini situation yemu yenyini yeriwo kakati kankanoni mhm. nkugamba nti gundi mawo mawo bamuwa esente mm. ave mulwokanaajafuganye ku presidentiyesimbewo mm. agende yesimbewo simanya neku luna agenda kujja era ajja kujja neku luna zeyekka sente tebamuwadde jabaddukako bamujoganbamafiya eh, kakati nkugamba nti ne sematimba era kyekyamukubya sematimba lukwago yali talina sente yali independent kuwa meera mm. mm. kakati nga sematimba muntu wambabazi lukwago ne bamugaa nti teyasoma mumubyerabidde hmm. lukwago bamugaa nti teyasoma mhm. kakati lukwago teyina bantu besimbyewo namboze yamuleetera abalonzi okuva emukono mhm. ku poling stations lukumi gondi lukwago yataina awo omuntu n'omu akuuma kalulu hmm. kakati abaana bano banabeenaaleeno pulezidenti abawa miriyoni lukaaga bagende bakole ki bagende bakuuma akalulu kazimatimbamobirizinga ah, ah, abantu bagende balonde babanzibe eh. batula n'omugenzi sebaggala oba sente yaziteekawo tewali amanyi hmm. kakati emisatu hmm. hmm. yenaga nti alwadde sebagalaapolisa sebagala kaba sebagala wakuwapolisa omu yagendererako emulago alabire eddala alabe afe central musokolemu koti sebagala alimu naye mugezi sebagala mugezi mm. oba yaziganyuka bukanyuzi bwati omwana nazironda mhm. bafuuza sebagala emulago nga talina yadde ekikumi ate nga bazigabanidde wali kakati ono yagendere sebagala yakomawo ngaalina obusungu bwe bungi mm. yasanga bagenze era mubantu abali mumiting eyoabaamwalimubukyanaenakulabiagenda <laughs> <laughs> <laughs> eh. omusajja bwakomawo hmm. yagenda okusanga nga sebagala agenze manye talina kikumi agenda okudda mu conference ente mubaali bagabanidde sentenga nabali bagenze kakati ye kyeyakola ngaakubira kkojja seggona essimu hmm. ngamuga nti waye seggona nti kakati kyoba okola kiri kimu abasajja bano kyebakoze bo mukifo kyokugjayo sente sente bagulamu bululu <laughs> bagenda mwereketa komissonnebagulayo obululu obukolekobuwedde okutiikinga mm-hmm. bakolagana nabanene abato tebabawa kati abato abakola mwereketa komission nebaliikinga infomationi nti sematimba byabululu mulimu sematimba manya seggona kojja seggona buli ewaalya ebokisi ezirimu obululu mm. yabakwatirawo eh! yali sinifa ddoogo eh! tokyakijjukirakubanga nekakeeka wali babukwatirawo naye aniyabukwata seggona aniyamubuulira nga balwanagana balwanira bwa mmeeya sematimba nga bamuyita wani wambabazi mm. kakati mukudda mukalulu lukwago omu kubeenaalimu era ngaolina omukisa mm. akwata emiliyoni lukaaga lwa lukwago enguudo eh, mukampala kozi ate enguudo bano baleesemusi enguudo bazibbe sente zenguudo ali ne musaba balemesa zibba aa mm. yasooka nakolagana nabo naye enkuba gye bamukubamu pulezidenti yamuyita ne bamufikisingira time nebageranga ne bamugaa nti aa muzeeyi akyali bizi muzeeyi jamulaba luvanyuma ladakika nga asatu mhm. kozi nga waali kati musagenda ku motoka yokkuba essimu bamubuuza aliwa tiagenze tetumulaba nebagamba kakka oyo zenalwanidde kakko kalaba akata mhm. kakka namulwanire hmm. nga baba bamusobola hmm. kakka yenyini yakola lipooti naga nti musala musaabadde agenze negulumiti ojikuba museve kakka nga yakola ebyopps amulagidde bakube musisa ateekawo baawe nti abadde negulunet kati bagizuula grenade wakubati museveni omutwe gwali gwe bakikugamba tomutirawo omusei naye ngono obujoza muli mutwe ayagala bawe abeere era yabeere sekretary gene wa party otya ogenze sisoki eh! batakuzaala ojoze joze abantu ojoze ojoze all these things are not simple hmm. kakati nkubulya negamba wakyambuze wano wenkubulya nti mawo nti mawo bamukwata bamuwa sente mawu kumuwa sente aha nkugamba nti egundi wanebakwatira museveni mm. nkugamba nti museveni kakoza aleta ekiteeso kakoza onokabula eh, bamukubye naye bamukubye kakozalumala okukubanga ekuziikako ettaka mhm. ti those behind the proposal wanted to embarrass the president that he was losing grip on state affairs thats why there was a need to review his unlimited contract with the Ugandans. Mm. Bamugandi Museveni kakoza ya gambo, tuzeo tamu ni misisa miaka musangu musangu. Tamu zibiri miaka kumi na ena. Ninga tuwa nyingi. Nanti. Intention yali ya gamba Museveni, mm. ntito cha sola guanga. Ndi today, singaba kanti program mwenu, tujireducing ife kubude bwayo tujijeke sawe mu what does it mean ntito cha competing ntito cha competing mm. yes nekugamba number t boga nti term limit isdo it causes a wrong impression that the president fears the vice president because this came before the appointment of second mm. bategeera nti second yajja nga president e, uh -uh, nga president. Mm. kakati term limits ziretebwa omuntu president nga asiba anamuddira mu bigere gwatidde tibwogende ghana balina emyaka eneena no president of ghana shall rule ghana for more than two terms of eh, four years each full stop balinga america yabwe tekyuka constitution mm. why rollings yategeera nti alimuddira mu bigere n'amwefuulira alimubwenyamwenyemyaka emekaenajokka kakati ate eya uganda egamba nti nobody shall rule uganda for more than two terms of five years each but isamendebo this provision isamendebo by two thirds majority ti bayibuli ekugamba tobanga okujjako nga enjala ekuluma toyendangako okujjako nga mukazi wagenze mulumbe hmm. fundiza house gaali eyo constitution yawe tibayo kati obana bakola constitution eyaffe bo tebabitunulire ah, ah.